今静かに 世界で見つけた奇跡迷い悩み戸惑いだけが揺れてたノイズを裂く楽しげ がしたりした分かり合えずお互い傷つけ合ったどんな時も気づけば過ぎてゆくけど 辛い時は